Жителька напівзруйнованої п'ятиповерхівки Людмила Світлакова щодня приходить до будинку дізнатися про своїх сусідів. Каже, тільки зараз починає усвідомлювати, що сталося тієї ночі 2 березня. Я кричу, Катя, Катя, ты есть? Там кто-нибудь есть? Я уже просто орала. Уже стоял спасатель у меня в комнате. Я говорю, Катя, Катя. Вчера мы с ней виделись. Она говорит, а я стояла в коридоре и звала спасателей. Сейчас, я говорю, мне очень плохо. То как-то ты, Понимаешь, на этом, ну, у меня вот этот кошку только вчера нашли. Жива? Жива. Програміст Едуард проживає з матір'ю у сусідньому будинку. Під час вибуху отримав травму голови. Каже, тепер боїться лягати спати, оскільки ворог цей квартал обстрілює не вперше. Мене вже второй раз медики осматривали, що в перший день тоді, що вчора. Зараз пройдусь, теж, мабуть, посмотрять. Психолог. А чем мне может психолог помочь? Был взрыв, получается. Э, помню, что попытался привстать, но меня ударило что-то, откинуло. Дальше я не помню ничего. Помню, проснулся на полу уже. Только хотел встать, второй взрыв. Меня еще больше придавило. То есть я довольно-таки как бы большой дядя, но я встать не смог. Дальше тоже опять маленький обрывок, ну и потом улицу. Ой, улицу я никогда не забуду. Дізнатися про свою приятельку бабусю Наталію, яка проживала на верхньому поверсі, намагається жителька сусіднього будинку Віра Данченко. Бабушка Наташа на пятом этаже. Ну вот я э, хожу, спрашиваю, она сильно кричала. Э, Сильно кричала, когда это уже было без 15, два ночи. 82 года, сама жила, обслуживала себя. Хороший человек, добрая душа. Что знаешь ней стало? Э, ну вот еще неизвестно. Хотелось бы этим воинам, воинам российским сказать, воюйте как воины, действительно как воины. Они а со спящими людьми Ліквідація наслідків ракетного удару тривала чотири доби і завершилась у неділю 5 березня. Рятувальна операція повністю завершена вчора ввечері. Рятувальники зробили все, що змогли, і в перші хвилини, в перші години врятували 11 життів. Е, шість людей на превеликий жаль залишаються поки що в лікарнях. Загрози життю немає. Серед 11 врятованих була вагітна жінка. З нею наразі все добре. Сварс і працював на укріпленні під'їздів, аби дати змогу тим людям. Е, де можна зайти в приміщення в ті під'їзди, які не зруйновані повністю, і забрати власні речі у супроводі е, фахівців е, ДСНС, а також комунальної служби, люди заходять у свої помешкання і забирають вцілілі речі. Сьогодні у Запоріжжі оголошений день жалоби за загиблими в результаті ракетного удару 2 березня. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, Новини Запоріжжя.